Wie geht es dir denn? Ach so, mach dir nichts draus, altes Haus. Hast du es ihr schon geschenkt? Alles klar, mach nichts, mach dir nichts draus. Kommst du denn auch heute zur Party mit? Wohin komme ich mit? Zur Party Baramina. Sie hat uns alle angeladen. Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Na, dann lese dich bestimmt noch ein. Sprechen wir lieber über etwas anderes über das Literaturseminar oder die globale Erwärmung oder das Aussterben der Wale. Wie Anne gerne sagt, alles wild, fantastisch. Leute, da seid ihr ja. Hört mal, es sind schon zwei Wochen vergangen und wir haben nur ein einziges Video auf unserem Kanal. So geht es nicht. Lasst uns ein neues drehen. Worüber zum Beispiel? Vielleicht sind du etwas. Egor, eine tolle Idee. Aha, unter der Bedingung, dass du tanzt. Dann wird man es den anderen nicht zeigen dürfen. Nun mal im Ernst, Leute. Ich werde definitiv nicht singen. Kirill, warum denn nicht? Erstens hast du eine hervorragende Stimme und zweitens hat Ramina heute Geburtstag. Zwei gute Gründe. Wir treffen uns dann bei Ramina. Einverstanden? Mal sehen. Dann abgemacht. Ich muss los. Tschüss. Thank you. danke schön. Ramina, wir gratulieren dir ganz herzlich zum Geburtstag. Du wirst heute 20 Jahre alt. Ein schönes Alter. Alles liegt noch für dir. Wir können dir also nur Glück, Liebe und Gesundheit wünschen. Und all das in deinem Leben zu erreichen, was du wirklich willst. Vielen Dank. Alles Gute, Ramina. Danke. Zum, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, lieber Amina, zum Geburtstag viel Glück. Dankeschön. Und nun, als ein besonderes Geschenk, möchte ich dir ein Lied singen. hast du etwas Zeit für mich, dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. 99 Jahre Krieg, ließen keinen Platz für Sieger, Kriegsminister gibt's nicht mehr und auch keine Düsenflieger. Heute seh ich meine Runden gar nicht was für Sieger. Toll. Kirillna, sowas, unglaublich. Ich danke dir, ein sehr schönes Lied. Echt gut gemacht, das Lied ist der Hammer. Leute, ich habe euch einen Kuchen gebacken. Ich helfe dir. Sehr lecker. Das stimmt. Na, willst du Kerzen ausblasen? Ja, genau. Dann haben alle Spaß. Richtig so. Ramina? Was? Äh, ich äh, habe dir noch nie gratuliert. Hier, für dich. Ich habe selbst gestrickt. Das ist ja goldig. Echt? Selber? Na klar. Danke, Igor äh, wollte dir etwas Besonderes schenken. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, lieber Amina, zum Geburtstag viel Glück. Danke. die Party war der Hammer. Glossar zum Video. Echt jetzt? Oder ach wirklich? В самом деле? Macht nichts. Ничего страшного, пустяки. Mach dir nichts draus. Не бери в голову. Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Я этого не понял. Es sind schon zwei Wochen vergangen. Прошло уже две недели. Lasst uns ein neues Video drehen. Давайте снимем новое видео. Да seid ihr я. Вот вы где. Glück, Liebe und Gesundheit wünschen. Желать счастья, любви и здоровья. Unter der Bedienung. При условии. Die globale Erwärmung. Глобальное потепление. Dann wird man es den anderen nicht zeigen dürfen. Тогда это нельзя будет другим показывать. Echt gut gemacht. Отличная работа, браво, молодец. Das ist ja goldig. Какая прелесть. Nun mal im Ernst, Leute. Давайте серьезно, а? Mal sehen. Ну, посмотрим. Ich muss los. Мне пора. Wer dir, du kommst nicht. Oder ich bring dich um, wenn du nicht kommst. Вот только попробуй не прийти. Das alles war deine Idee. Ты это затеял. Ein schönes Alter. Прекрасный возраст. Alles liegt noch vor dir. Все впереди. Alles erreichen. Достичь всего. Ein besonderes Geschenk. Особенный подарок. Das Lied ist der Hammer. Песня супер. Ich habe es selbst gestrickt. Я сам связал. Kerzen ausblasen, задувать свечи, Kerzen auf dem Geburtstagskuchen anzünden, зажигать свечи на праздничном пироге. Mensch, Maya! Ну и ну! Вот это да! Alles Gute zum Geburtstag! С днем рождения!